hello everyone good morning all of you today is discuss about preposition chapter this chapter is very important speaking english आप लोग इस चैप्टर को पढ़िए और अच्छे से समझिए और स्पीकिंग में कैसे यूज़ करें चैप्टर को आप देखना मत भूलिए और शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए तो आज हम लोग सीखेंगे प्रीपोजिशन के फर्स्ट प्रीपोजिशन यानी वर्ड अबाउट अबाउट यानी के बारे में अबाउट के बहुत सारे उपयोग है और ये सभी उपयोग आज हम आपको सिखलाने वाले हैं तो आप शुरू से लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें तो फर्स्ट अबाउट का यूज़ होता है अबाउट अबाउट यानी के बारे में अबाउट यानी के बारे में या अबाउट या बारे में जैसे अबाउट दिस अबाउट दिस इस बारे में अबाउट दिस इस बारे में अबाउट दैट उस बारे में अबाउट यू तुम्हारे बारे में अबाउट योर फ्यूचर तुम्हारे भविष्य के बारे में अबाउट योर हेल्थ तुम्हारे सेहत के बारे में तो अबाउट का प्रयोग इस बारे में या के बारे में किया जाता है जैसे अबाउट योर हेल्थ तुम्हारे सेहत के बारे में इस प्रकार अबाउट का प्रयोग के बारे में आप सीख चुके हैं और नेक्स्ट है अबाउट का प्रयोग लगभग लगभग मतलब होता है अबाउट मिस लगभग जैसे आप यूज करेंगे लगभग सौ रुपीज अबाउट हंड्रेड रुपीज लगभग पचास रुपया about fifty rupees about ten years ago लगभग दस साल पहले अबाउट टू आवर्स लगभग दो घंटे पहले अबाउट सो पीपल अबाउट फिफ्टी पीपल लगभग पचास लोग जैसे it is about nine o'clock लगभग नौ बजे है यानी कि इस अबाउट का प्रयोग लगभग के लिए भी किया जाता है